Oh my god. Dip in thoughts. yeah. Top gate से कहीं नहीं मारा तेज नहीं लगेगा One enemy remaining. running. It is like me. Nice one, bro! Heaven, CT. Yo, damn. I don't even... die selber? für den 66, man Ich darf mal den Chest nehmen. Das bringt nichts. Nein. Das wurde nicht ganz geschlossen. Und jetzt im Stopp. Kanal, die Kanal. Ako din yun, eh, ako din eh. Last player standing. Isa nga, isa nga, isa. 30 seconds left. Yabugay! <laughs> ah, 100. Bu ne alaka? <laughs> Lan. Lan. <laughs> oha! Oha! Last player standing. One enemy remaining. Teleport kit, teleport sa Teleport kit, teleport kit, teleport kit sa Sagaw, sagaw sila. Asan na yung teleport? Yeah, Iwan na Pinago pa yun. Naman, ubog-ubog. Sorry, sorry. I-clip clip clip to,